中で生きている僕がいるのならば暗闇も長い坂道も めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたで入れるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れて心がしぼんでく時名前を呼ぶよあなた の名前は呼んでくれたみたいに深く息を吸い込む飲み込む に待っていても僕一人きりで迎えても何の意味もないの るように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れた心がしぼんでく時名前を呼ぶよあなた 不要。